हेलो दोस्तों मैं आपका फिर से औधेश अकेडमी पर स्वागत करता हूं और हम यूनिट्स एंड मेज़रमेंट चैप्टर को आज जारी रखेंगे और हम एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात करेंगे और absolute error relative error percentage error और मीन वैल्यू ऑफ मेज़रमेंट इन चार टर्म्स को समझेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से और थ्योरी के माध्यम से तो सबसे पहले हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं एब्सोल्यूट एरर जब हम मेज़र करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक टर्म जिसको हम कहते हैं mean value of measurement. Now ये मीन वैल्यू ऑफ मेजरमेंट क्या होती है जैसे कि मान लिया हमने कोई डायमेंशन मेजर किया मान लिया हमने किसी चीज़ की लेंथ मेजर की और वो हमने एक बार पाया ए वन फिर ए टू फिर ए थ्री फिर ए फोर और इस तरीके से ए एन तो ये जो है अगर हमें मीन लेना है तो जो ए मीन होता है वो होगा आपका A one plus A two ऐसे करके ए एन और उसको एन से हम डिवाइड कर दें तो ये हो जाता है आपका ए मीन अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I is equal to one to N और ए आई और इसको डिवाइड कर दिया एन से तो ये आपका जो है ये मीन हो गया वैल्यू का अब हम इसके बाद में एक एग्जांपल लेते हैं मान लिया कि हमने ए वन जो आया वो आया टेन पॉइंट वन ये आया टेन पॉइंट टू ये आया टेन पॉइंट थ्री ये आया टेन पॉइंट फोर और ये आया टेन पॉइंट ये फाइव जो है ये आया आपका टेन पॉइंट फाइव तो अगर हमें इसका मेजरमेंट लेना है तो हमें क्या करना होगा इन सबको हम जोड़ेंगे जैसे कि टेन पॉइंट वन प्लस ऐसे ऐसे करके टेन पॉइंट फाइव तक हमने जोड़ दिया और इसके बाद में हमने पाँच से डिवाइड कर दिया और फिर हमें मिल गया जो ए मीन हो गया वो आपका टेन पॉइंट थ्री हो गया अब इसके बाद में हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना इसमें इरर है तो एरर के लिए क्या होता है कि जब हम एरर कैलकुलेट करते हैं तो जो पहला एरर हो गया उसको हम डेल्टा ए वन कहते हैं और ये हो गया आपका A mean minus A one अब आपको मालूम है कि ए मीन की वैल्यू आपको पता है 10.3 तो आपने क्या किया 10.3 माइनस टेन लिया और इसकी वैल्यू आ गई 0.2 इसी तरीके से जब हम डेल्टा ए टू कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 0.1 फिर डेल्टा ए थ्री कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि 10.3 और 10.3 सेम है इसी तरह डेल्टा ए फाइव कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस में 0.1 क्यों क्योंकि ए जब हम 10.3 से 10.4 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा और इसी तरीके से जब डेल्टा फाइव हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका तो आपने देखा कि ये जो एरर है ये प्लस साइड में भी है माइनस साइड में लेकिन एरर एरर होती है चाहे प्लस में हो माइनस में हो इसलिए हम हमेशा एब्सोल्यूट एरर की जब बात करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में लेते हैं तो जब हम एब्सोल्यूट एरर लेंगे ये बिल्कुल सेम रहेगा ये भी एब्सोल्यूट एरर सेम रहेगा ये भी सेम रहेगा लेकिन जब इसका एब्सोल्यूट एरर <laughs> लेंगे <clears throat> तो ये माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा उसी तरीके से जब हम इसका एब्सोल्यूट एरर लेंगे तो इसका भी माइनस जो है प्लस में बदल जाएगा तो जब हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो और सारे के सारे टर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने के लिए अब हम आगे बात करेंगे कि कैसे हम एप्सोलूट मीन एरर निकालते हैं तो आपने देखा कि हमने कैसे जो है वो आपका जो एप्सोलूट एरर्स हैं उनको डिफरेंट कैलकुलेट किया एक बार आपके एप्सोलूट एरर्स यहाँ पे कैलकुलेट हो गए तो फिर बहुत आसान हो जाता है मीन एप्सोलूट एरर को निकालना तो जब मीन एप्सोलूट इरर जो है मीन एप्सोलूट एरर ये क्या होगा इन सब का एवरेज हमने ले लिया और एवरेज कैसे लेंगे 0.2 point two plus zero point one plus zero plus zero point one plus zero point two और इसको हमने डिवाइड कर दिया कितने नंबर है पाँच पाँच से डिवाइड कर दिया और इस तरीके से जो हमारी वैल्यू आती है वो आती है 0.6 डिवाइडेड बाई 5 और ये आपकी वैल्यू आ गई 0.12 तो ये ये जो आपका है ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर तो आपने देखा कि हमने कैसे यहाँ पे जो मीन मेज़रमेंट लिया 10.3 आया और मीन जो हमने एब्सोल्यूट एरर लिया वो 0.12 आया तो इससे देखिए क्या होता है कि आप जब कोई भी डायमेंशन है उसके बारे में काफ़ी एक्यूरेटली आप उसको पता कर सकते हैं कि इसमें जो इसकी डायमेंशंस हैं वो जो ए है एक्चुअली एक्चुअल जो ए है वो क्या होना चाहिए कि ए मीन और इसका जो डिफरेंस है ए मीन का जो डिफरेंस है इससे ज़्यादा होना चाहिए और इसका जो सम है उससे कम होना चाहिए इसका मतलब इस केस में क्या है ए की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये ज़्यादा से ज़्यादा जो जो कम से कम इसकी वैल्यू हो सकती है वो है 10.3 point three minus zero point one two और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यू हो सकती है वो 10.3 point three plus zero point one two तो ये जो हुआ आपका ये हो गया आपका 10.18 और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आएगी तो इससे आपको देखिए सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये हुआ कि अब आप ये कह सकते हैं कि जो उसका जो मेज़रमेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10.18 और 10.42 के बीच में होना चाहिए तो इसका मतलब कि जो पहले हमने मेज़र किया था जिसमें दो डायमेंशन आए थे एक आपने देखा 10.5 भी आया था और दूसरा डायमेंशन 10.1 भी आया था तो वो बिल्कुल ही गलत हैं वो मेज़रमेंट नहीं हो सकते हैं उसका जो डायमेंशन है इसके बीच में होना चाहिए अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव इरर की बात करते हैं रिलेटिव इरर कैलकुलेट करना बहुत आसान है जब आपको एक बार पता चल गया कि मीन क्या है और मीन एब्सोल्यूट इरर क्या है तो जो रिलेटिव एरर है वो क्या हो गई कि इन दोनों का डिवीजन 0.12 इसको जब आप डिवाइड करेंगे 10.3 10.3 से तो ये आपका हो जाएगा रिलेटिव एरर और परसेंटेज इरर जो है वो हो जाएगी अगर इसी डायमेंशन को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपकी हो जाएगी परसेंटेज एरर तो आपने देखा जो रिलेटिव एरर है इसको अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा zero point zero one one और इसी तरीके से जो परसेंटेज एरर आपकी आएगी वो हो जाएगी इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.1 परसेंटेज परसेंटेज एरर को अक्सर हम सिग्मा ए से डिनोट करते हैं तो ये सिग्मा ए से हम इसको डिनोट करते हैं और ये 1.1 परसेंटेज आ जाएगी तो इस तरीके से हम आपने देखा कि हम मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं मीन के बाद में फिर हम एब्सोलूट मीन एरर निकालते हैं फिर रिलेटिव एरर निकालते हैं फिर परसेंटेज एरर निकालते हैं और इस तरीके से आप इसको कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं तो अब हम एक एन e का एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्या है कि जो एक सिंपल पेंडुलम है उसका जो ऑक्सीलेशन है उसका मेजरमेंट किया गया कि उसका पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन कितना है तो वो 2.63 second, second two point seven one second और 2.8 सेकेंड आया अब आपको मेज़र करना है कि इसमें एब्सोल्यूट एरर कितनी है रिलेटिव एरर कितनी है परसेंटेज एरर कितनी है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें निकालना होगा mean value of time T mean T mean में क्या होगा सबसे पहले हम जितने भी हमने टाइम्स को मेज़र किया हुआ उसको जोड़ेंगे प्लस जो हमारे बाकी डायमेंशंस हैं 2.8 और इसको हमने पाँच से डिवाइड कर दिया तो आपने देखा कि ये कितना आएगा 13.12 इसको हमने पाँच से डिवाइड कर दिया और ये जो वैल्यू हमारी आती है 2.62 आती है तो जो हमारा टी मीन है वो हो गया 2.62 अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है कि एरर कितनी आ रही है तो जब हम डेल्टा टी वन निकालते हैं तो हम कैसे निकालेंगे 2.63 पहले हमने मी लिया 2.62 और इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया 2.63 और ये कितना आ गया 0.01 और साइन क्या इसमें लगेगा माइनस का और इसी तरीके से हम डिफरेंट डायमेंशंस को हम टी टू को करेंगे टी थ्री को करेंगे और हम ये देखेंगे कि जो इनकी वैल्यूज़ आ रही हैं उसको हमने जोड़ लिया और फिर जो माइनस साइन है उसको हमने प्लस में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है तो अब हमें निकालना है mean absolute error mean absolute error के लिए डेल्टा टी मीन क्या कैसे आएगा आपने सारे वैल्यूज़ को जोड़ लिया 0.01 प्लस 0.60 और ऐसे करके जब आप सारी वैल्यूज़ को जोड़ेंगे और पाँच से डिवाइड करेंगे तो आपको आ जाएगा टी मीन और ये वैल्यू आपकी आती है 0.11 तो जब आपको ये वैल्यू टी मीन मिल गई तब उसके बाद में पहले आपको निकालना रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर कितना हो गया 0.11 डिवाइडेड बाय 2.62 और ये कितना हो गया आपका 0.04 और इसी तरीके से जब आप परसेंटेज एरर निकालते हैं जिसको कि हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं तो 0.04 मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड और ये आपका 4 परसेंटेज आ गया सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें टी मीन निकालना है उसके बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है और उसके बाद में फिर रिलेटिव एरर निकालना है और उसके बाद में फिर परसेंटेज एरर निकालना है तो इस तरीके से आपके पास में कोई भी नंबर्स दिए हों कोई भी डिफरेंट सेट ऑफ मेजरमेंट्स हों तो आप ये चारों की चारों वैल्यूज़ को बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये देखने के लिए वीडियो और आप अपने इसको प्रैक्टिस करें प्रॉब्लम्स को और आगे वीडियोस को देखते रहें थैंक यू